Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Сиздер менен жолугуп атканыма аябай кубанычтамын. Кайрадан эле кыска, нуска, пайдалуу жана албетте эң тамашалуу кеп кеңештер. Көчөдө кетип баратып, көптөн бери жолуга элек досуңузду кезиктирип калдыңыз. Бул учурда тааныбай турасыз. Кантип мамиле кылыш керек? Эй, салам алейкум. Кандай Нурбек? А, жакшы. Тааныган жоксуңбу? А, жок, азыр убакыт жок досум тааныганга. Эй, салам алейкум. Алейкум салам. Кандай Нурбек? жақсы эмне таныған жоқсың ба жоқ сенчи э ассалаmu алейкум алейкум салам қандай нұрбек жақсы таныған жоқсың ба жоқ э салам алейкум алейкум салам қандай нұрбек жақсы жақсы таныған жоқсың ба динараның тойында жолыққанбыз жоқ айдинаның тойында жоқ айгерімді ала қашқанда жолыққанбыз жоқ жоқ таныған жоқпын досым э ассалаmu алейкум салам қандай нұрбек жақсы таныған жоқсың ба қарыз емес Жақ! жоқ е ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам қандай нұрбек жақсы рахмат таныған жоқсың ба жоқ шынын айтсам естай албай атамын досым досуңузду эстеп тааныдыңыз дейли бирок байкасаңыз маанайы жок көй көйгөй болуп аткандай сиз ага кантип жардам берип кантип маанайын көтөрөсүз ошондой досум ошого дагы кейисиңби досум э ошого дагы кейип турган нерсе эй кейип досум э кайра келгенден кийин эле ошондой болуп атпайбы болбосо а эмне дейсиң досум кайгырбачы досым, жашоодо бар кайгыруу сары жалбырак издейм маңай жақсы маңай көтерілді дом қойшы ошо жерденби а ошо жок мен бул жакта достор менен кичине сүйлөшүп отурдум эле койчу а базар жок базар жок базар жок ошол боюнча келбей коет атпайбы айттым жакшы элечи коюз ооба келбей коет шындай досым эчтеке эмес досым кээ бул күндөр дагы өтүп кетет бул биз үчүн болуп аткан бир сыноодур туурабы көпке сүйлөшүп чер жазып отырдыңыздар бирок уақыт деген уақыт қайра жолыңызды улап кетишиңиз керек бирок коштошуунун дагы өз маданияты бар чогуу көрөлү болуптур досум анда болуптур анда э, жолугабыз да кийишпейлиби э досум э болуптур э Болып тұрғанда қой. Болып тұрғанда. Болып. Қошташуға қолым барбай, ушул паркта отырғанда досым менен қошташамыз. А, ошондой дечи досум, ошондой болду, э? Апел! Э, мен кечигип аткан турбайм, мен иштерим бар менин, кой кет Ошол жана барып кеткем эртең менен шыл ұшыл бойынша қайра барам деп барбай қалып тұрмын болып тұр анда досым болып тұр жол қанша анда жол қанша бир гана досторго эмес албетте башка адамдарга дагы жакшы мамиле жасаш керек жолугушууга барып калдыңыз дейли қандайдыр бир себептерден улам бир аз кечигип келип калдыңыз мындай учурда эмне кылуу керек кечирип койчу чоңай чарчап калдым кечирип койчу тиги жана сундук ресторан жакта жашайм да жөө келбедим элестету ух кечирип койчу эмне мынча эрте келип алдым күкүк кетип қоясыз Жолдон кичине кармалып калып, кечигип калбадымбы? туура тура го деп ойлойм, э. ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кээде сиз эмес жолугушчу адамыңыз кечигип келип калса, сиз муну кандай кабыл аласыз қандайсыз Кечирип коюңузчу. Кичине кешігіп қалдым Эмне ташбақа минип келдиңби? Кандайсыз? Кечирип коюңузчу не тоқмақтан бері жой келдің деп Қандайыз? қандайсыз кешір қалыңыз кішкене кеш қалыңыз ертең деле келсең болмақ Қандайыз? Кеш қалыңыз мен сенен күтіп отыр беремін ушул жерде мен бир саат болду бир саат болду мен сени күтүп отурганыма ушул жердечи мен дағы жолуға тұрған қыздарым көп мен Айгерімге айгеримге жолугушум керек азыр барып қандайсыз кешірім қылыңыз кішкене кешігіп қалдым еш нәрсе емес сен ар болып болуп калат да баары жакшы эле менин атым нурбек айдина болуптур сиз кечиктиңизби же жолугушчу адамыңыз кечиктиби иши кылса жолугуп отурдуңуздар дейли андан кийин жөн эле отура бербей тамакка буйрутма бериш керек а мындай учурда кандай кылыш керек не эмне жейсиң курсак ачпы же үйдөн дың тоюп келгенсиңби Жоңыз не жейсің? Беш бармақ алып берейін мен мына 3 порция, 3 порцияны соғасың ба? Кішкене арзанырақ же, чем мына можалы арзанырақтар бар мына. Э, мага берші, мен эле тандайынчы. Так, не жейсің? Мен тамақ жебеймін. Сен өзің эле жей бер, а? Кішіне ақша азырақ келіңіз тамақ үстінде сөйлешелі қалаған тамақты таңдап ала берсеңіз болады <laughs> албетте коомдо өзүбүздү маданияттуу алып жүру бұл жакшы нерсе ошондуктан келгиле достор дайыма бири бирибизди сыйлашып өтөлү эмкиде жолукканча ассаламу алейкум экономика деген эмне экономика деген бұл аға жанагы бар го жана жаратылышта болгон нерселер жана жана чогуу билекке кылып жана экономикадагы жана бар го ага аманжанова сен даярданбай келген турбайсыңбы даярданбай экинчи суроо план деген эмне а план деген бул жана адамдар чогулуп алышып жана биргеликте жана жана бар го агай жанагычы агай аманжанова экзаменге даярданбай келген турбайсың ба ага чындыгында даярданган эмесмин кечинде бошсуңбу мен агай бошмун агай бошмун жакшы экен анда кечинде бош болсоң үйгө барып жакшылап экзаменге даярданып түнү бою эч жака чыкпай эртең келип тапшырасың түшүндүңбү TX キャット